Slob on my knob, like corn on a cob. Check in with me and do your job. <clears throat> Huh. annemin kartını çaldım. <laughs> Şimdi anan alttan çizgiyi PS4'ü götüne mi sokacaksın? <laughs> Amına koyayım yap çekilişi. Yılanlar nasıl sikişiyor? Şimdi aklı başına gelsin. Baba baba. Kesin var ya bu telefonla telefonla konuş. Kesin Ghost o ya. Ali gözüne girdi lan. <laughs> ne yaptın? Kemal <laughs> ne yaptın? He aman akodum ne oldu? <laughs> Siktir git şimdi yolunu. Şimdi orada sesleri duydu. Bakalım köpeği öldürebilecek mi? Evet şimdi gördü mü? Aa görmedi. Gözüm yok. Daha hala görmedi. Burak ne yapıyorsun? Evet abi köpek öldürdü Burak. Şimdi mi gördü? Abi evet. İnanılmaz. Fişek falan atıyorduk. Evet gazın içinde kaldı. Canı çok gidecek. Burada kötü pozisyonda yakaladı. Burak ne yapıyor? Ben bir şeyler çalacağım size. Güzel abi. Yalnız biraz dertli geleceğim ama. Dertli. Yoldayız abi zaten. Güzel gider. Çal kardeşim. Allah oh be. yes my old friend I've come to Aha! Güzel burada. Ne oldu lan buna? Bana para ver! Bana para ver! Bana para ver! Bana para ver! Kavga ne yapıyorsun sen ya? Şey mi bu? Yeni korku filmi vardı. Onun trailerı değil mi bu? Bu ne oğlum? Bana para ver. <laughs> bu ne oğlum? Ee, o, o zaman diğer soru benden geliyor. Gel hadi. Ee, aldığınız damperli kamyona sevgilinizin adını arka tarafa yazdırır mıydınız? Bir, iki, üç cevaplayın. Evet. Tabii ki evet. Senin aran sıkışıyor. <laughs> <laughs> Buradan... Anne karnım acıktı ya. Abi ghostlamayın da harbiden şöyle 2 win alalım ya. Salın bizi veya ghostluyorsanız vurmayın abi bizi. Beni zaten vuramazsınız da Kemal'i vurmayın yani. Really nigga? Ne yapıyorum? Acıktım. Ka- yapayım mı sana da? Yarısı benim. Yarısı senin ha. Kopar. yarısı da benim o zaman. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ayıp. Kim bu çocuk sikikler? 31 çekiyor musun? Evet. Benden çekmedik hiç. Allah. <laughs> Oğlum sen bir gün patlama ağzımıza sıçarsın ha. Belki Vallahi amına koyarsın bu evin mevin. Pazartesi günü hani Tatil günümüz ya belki eve giderken <laughs> orada hallederiz. <laughs> Niye? Ama Oğlum- şimdi şey, cep çaka der ki yani her şey... ediyorum var ya 2 kilometreden sniper gibi çakarsın ha. <laughs> ne kadar amına koyayım.